准备好了吗？不放弃，用你的每颗子弹。你的外号不一定是对手。 错，我就是。我。猎人还是猎物。操！我代表没有锋吗？这里没有舒适圈。 到底。 这一刻，你是谁不重要。现在，一切归零。好戏才刚刚开始，一切皆是无情。 是看你快，还是子弹快？武器救不了你，救你的只有你自己。 你的本能扣动扳机。 这不是儿戏，玩真的才刺激。欢迎来到《绝地求生》，刺激战场。